comme ça nakozwa tomate na nga ba légume na nga nakalinga yango très bien donc c'est ça nalingi na partage na bino ndenge nga alambaka loso na nga ya bolai wana sikoyo nazokalinga ba épice na nga très bien nakozela yango ebela bien bien comme ça nde nakotya poulet na kati wana naotya kibi na nga eh, bouillon na nga ya jimbo eza ya soso c'est ça naotya na kati natye vraiment mingi te ya natye mingi te sikoyo loka naozela tomate ebela nakati soso na nga na marke ya kibe comme ça naosangisa yango na kati après lokola namoni matungulu ebei nandi kotya baepice na ngai yango wana oyo naotya naolakisa bino très bien bomona eh, oyo eza muscade ya suki eza ai donc nalakisi bino très bien botanga bilo nini oyo naotya na kati kuna donc c'est ça naokalinga yango très bien très bien vraiment nokani nango ebela vraiment bien après nde nakoya kotya soso na biso na kati donc loso bana nanga balingaka yango mingi nasalelaka bango yango trop trop vraiment trop après nde totya soso na biso na kati donc nakokalinga lisusu soso très bien ekota mwa mungwa ekota mwa kibi donc eh, donc c'est ça na okani yango très bien wana sikoyo nazwa verre na biso ya loso nalamba ye deux verre nazwa verre na biso ya loso nasukoli loso na nga très bien après nde nakotya yango na kati nakokalinga yango lisusu très bien fo ekalingama vraiment mpona ebima mibimba ndenge loso ya kokalinga ezalaka donc eh, nakokalinga yango bien naombisa yango vraimen ya kokalinga tout ça eh, wana nazokalinga yango kaka nde bozomona kaka nazokalinga toujours po nakalinga yango bien vraimen mai esili etikali vraimen mafuta ebanda okalinga mafuta wana mai esili bien nazokalinga yango toujours nazokalinga yango kaka nazokalinga yango mai esili naokalinga yango bongo mpe etanke naokalinga yango tomate ezobela baigli mosusu natiaki wana ezokalingama lisusu très bien mpo emonana mingi te ntango ekobela donc c'est ça naosala nakozwaki vraiment ta na ngai ya kokalinga na site nadeplasaki te mpo soki odeplase otiki yango ekoki kozika yango nazalaki kokalinga yango toujours nakalingi yango très très bien en plus ewumelaki na kokalinga wana ekomaki vraiment makasi après là yango wana omoni matikaki kaka mafuta ekomaki vraiment makasi na kokalinga nde na bande kokalinga yango na continue toujours kokalinga yango très bien vraiment ngai alinga kokalinga yango bien vraiment na senti vraiment ekomi makasi après nde na ozwa mai natie verre na biso ya mai nde naotya verre na biso ya mai wana natyaki de verre ya mai parce que verre moko namonaki yango eza mokie nabalusi yango susu très bien très bien vraiment nabalusi yango esangana nyonso na nde natya yango mai namoni ke mai eza mokie nabakisi susu verre mosusu ya mai c'est ça voilà nakangi yango après nabongisi yango très bien nakangi yango Ebela c'est ça naye tala susu na moni yango mayi na ekiti te ezo bela la sikoyo naye kotala ya suka na moni yango mayi ekitaki ebeli mayi ekiti ebeli na kokani yango susu mwa ndambo ndenge ebeli bongo il faut kokani yango susu po ezonga mwa makasi c'est ça ezonga mwa makasi eza vraiment loso moko moko wana c'est ça nakaningaki yango loso na biso yango wana ekomi prête ekomi prête te ya kobela donc il faut tolia yango déjà hmm, loso nde ezali kitoko voilà tokomi na biso presque à la fin loso na biso ebelaki na se servi nalie loso na ngai très simple Donc ezalaki kitoko c'est ça. Merci à batu nyonso bakotala video na nga. Merci mpo na ba nouvelle abonné. Merci mpe na ba oyo bazo aider nga mpo na ko partager. Donc c'est ça. Merci beaucoup vraiment. Je vous aime donc bisous. Bye bye. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.